А перед просмотром серии хотела бы вам посоветовать канал моей хорошей подруги. Свити Кристи. Здесь вы найдете видео по Sims 4, а также по другим немалоизвестным играм. Скажу по секрету, очень скоро здесь появятся ролики по вашему любимому клубу романтики. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Еще немного, и она бы не выжила. К счастью, вы приехали вовремя. Доктор Гордон, с ней все будет хорошо. Пулю извлекли. На данный момент ей ничего не угрожает. Поэтому она поправится. Спасибо вам. Мисс Смит, вам нужно будет сдать определенные анализы. А также я назначу лечение. Я поняла. Что ж, эм, зайду позже. Ты как? Ничего не понимаю. Как такое могло произойти? Марк, почему? Тебе изначально не следовало с ним связываться. Я думала, он такой же, как я. Он помогал мне, поддерживал и... Он не тот, за кого себя выдает. Марк пойдет на что угодно, лишь бы получить желаемое. Как же я могла поверить ему? Такая дура. Верила в его благие намерения, а он... Ему всего-то нужен был бизнес моего отца. Он за все ответит. Адам, могу ли я спросить? Как ты узнал, что мне нужна помощь? Я получил анонимное сообщение, в котором говорилось, что ты больше не помеха. Я не сразу понял, что это значит. Пытался тебе позвонить, но по понятным причинам ты не могла мне ответить. Ну а что было дальше, ты и сама знаешь. Это сообщение отправил Марк? Думаю, да. Ясно. Слушай, мне уже нужно идти. Дела ждут. Погоди. Еще кое-что. Я вспомнила, где первый раз встретила Рэя. Это произошло около пяти лет назад. Тогда проходило мероприятие, на котором собирались разные личности, которые так или иначе связаны с бизнесом. Так вот, отец Рэя вел переговоры с моим отцом. Не знаю, что у них может быть общего, но... В общем, тогда я заметила Рэя. Он сидел один в дальнем углу зала. Мне хотелось с ним познакомиться, но тогда я была довольно застенчивой. Поэтому так и не решилась подойти к нему. Весь вечер мы просто наблюдали друг за другом. Такая вот история. Это глупо. Но ведь все так и было. Все смотрели только на нас. А вот и нет. А вот и да. Ричард. Почему ты за это так переживаешь? Я не то чтобы переживаю. Просто для меня это ново. Я никогда раньше не была в центре внимания. Мне кажется, ты слишком застенчива. Что в этом плохого? Во всем должна быть мира, а вот приписание «слишком» не всегда является хорошим знаком, как и в твоем случае. Что ж, будем исправлять ситуацию. Ты пойдешь со мной в кино? Чего? Вот видишь, ты смущаешься даже из-за самых обыденных вещей. Для тебя это может и обыденно, а для меня нет. В любом случае, про кино я не шучу. Так что, идем? Ну, Ричард. Давай, если не хочешь опоздать, тебе следует поторопиться. Адам? Приветик. Пупсик, позовешь Рэя? Во-первых, я тебе не пупсик. Во-вторых, Рэй под домашним арестом, так что не думаю, что это возможно. Мне нужно обсудить с ним один вопрос, это важно. Говорю же, его наказали из-за того, что произошло вчера. Между прочим, все из-за тебя. Да-да, какой плохой Адам. Давайте закидаем его камнями. Слушай, мне серьезно нужно с ним поговорить. Может, все-таки есть какой-то способ? Отец меня убьет. А вот и ты. Адам? Кто тебя сюда пустил? Твоя милая сестренка. Лучше бы она этого не делала. Эй, ты что, не рад меня видеть? Был бы рад, однако отец может вернуться в любую минуту, если он увидит тебя здесь. Спокойно. Обещаю, я исчезну гораздо раньше. Ладно. А теперь, может, расскажешь, о чем говорил с отцом? С каждым днем ты расстраиваешь меня все больше. Как ты мог до такого докатиться? Поступаешь наперекор моим словам и совершенно не слушаешь. А что сказала бы твоя мать, если бы видела тебя сейчас? Ты пытаешься давить на жалость. Не нужно. Я знаю, мама любила меня и поддержала бы любое мое решение. Мне уже не хватает терпения. Если ты стал таким самостоятельным, может сам себя обеспечивать будешь? Может это и к лучшему. Что с тобой стало? В чем твоя проблема? А может проблема в тебе? Ты никогда меня не понимал. Почему я должен тебя слушать и безоговорочно выполнять все, что ты скажешь? как собака. Хотя дело даже не в твоих словах. Дело в ограничениях, которые ты пытаешься надеть на меня словно ошейник. Мне надоело, что ты все время пытаешься за меня решить, как лучше жить. Мое мнение вообще никогда не учитывается. Когда ты уже поймешь, это моя жизнь, и не тебе решать, как мне лучше жить. Ну и после этого я оказался под домашним арестом. Знаешь, кто бы что ни говорил, а я считаю, что ты поступил правильно хоть и ценой собственной свободы. Молчание удел слабых. Надеюсь, он скоро остынет. Не хочу сидеть до конца жизни дома. Тебе ведь скоро 18. Боюсь, даже после 18 он не оставит меня в покое. Почему бы тебе просто не съехать? Куда? Ну, например, ты мог бы переехать ко мне. Мы ведь теперь вместе, верно? Верно? Да. Наверное. Слушай, это как-то несерьезно. Может, у тебя имеется более точный ответ? Да, прости. Ладно, не буду на тебя давить. Только ты подумай о моем предложении. Ну и? Как тебе фильм? А, довольно забавный. Знаешь, может это покажется странным, но я практически не помню, о чем он. Почему так? Потому что все время думал о том, что сижу рядом с тобой. Прости. Бабушка? Да. Да, все хорошо. Не волнуйся, я уже скоро буду. Может, тебя провести? Нет, спасибо. Не стоит. Что ж, тогда ладно. Увидимся. Рэйчел, какая встреча? А? Мы знакомы? Лично нет. Но я видел тебя в прошлом году, в школе. В прошлом году? А, погоди. Кажется, припоминаю. Ты один из той компашки, в которую попал Адам? Можно и так сказать. Да, точно. Тебя и твоих друзей исключили, верно? Все так. Знаешь, я бы хотел с тобой немного пообщаться. Я бы с радостью, но мне нужно домой. Не беспокойся, я не займу много времени. Как ты смотришь на то, чтобы сходить куда-нибудь? Всей семьей, как раньше. Я не против. Но вот насчет отца сомневаюсь. Он же вечно занят своей работой. Думаю, он сможет выделить часок на своих любимых детишек. <laughs> Ну да. Ну, Рэй, он правда старается для нас. Да, может, это не так заметно, но он работает, не покладая рук, для того, чтобы обеспечить нас. Возможно, так он выражает любовь. Пора бы вам найти общий язык. Этого не произойдет до тех пор, пока он сам этого не захочет. Какого черта? Что случилось? Мне нужно идти, потом все объясню. Но Рэй! Нужно придумать, что сказать отцу. is not available now. Please call back. Странно. Эй, ты здесь? Выходи! Я пришел один. Какого? Скучала? Марк? Не шуми. Не делай этого. Не делать что? Не трогай меня. Извини, дорогуша, но я пришел, чтобы завершить начатое. Кто бы мог подумать, что ты выживешь?